Te Para ah. bailar la bamba. Pues eso no, fai. Qué rico, mano, qué más acordes. Está cagado, ya está. Claro, claro. Thank you.

yo quiero hacer una canción así, eh, inclinaciones como tipo Linkin Park y a, y a, no sé, y a... Sí. Es esto, a, mí, a, mí, a mí siempre me gustó mucho.